ها سمګلینګ کار کیږي دا څه وې سر جی بس ټیک ته سر جی دا کسان ورلېږم ښه تاسو ته بیغم اوسئ ښه ډېر په وخت بدل سړی ونیسم تاسو ته بیغم اوسئ سر جی چا بډاړه بچر دی بډاړه یس سر سیدو درېګا سر جی رنګ کړو بچر پوری ضرور باندې سمګلینګ کار شروع دی او زر لاشي ناکاو لګوي کوګا ځان سره کا اوکې سر کوګاو داسې نه لکه نیغه کته نه مجرم سو یریږي میګي هم نه یریږي مړه سجی پایا یقینو کړي مو مجرم داسې دی مړه نه یاني شما دې مرګټ نه دا ما مرګټ دی نیولې دا مجرم چرته دی خجی خجی خجی د خو خیال کوه کنه ورشه دوی بس زنن ورزمه زه دې معلومات کوم دې اکثر سره کچالانو پټي پسې ولې ګم دې را خټکو باغ راوالي وي زه به دې پسې نن سیډي کوم خامخا به زه دا معلومات کوم دی پس زنم زما دی معلومات په زنم کوو دا ماسک کچو مرا ماسک زما پس ما په کوو یاران دی ولاړ دا کو ګره ما خا راځه مړه دا نن د پولیس والا دی دا 50 لک روپې دا بسنګ اړو دا نه بوزه نه ما جوړه هاسټل ته ورځو هاسټل ته دی ځي ورځي ښه اجازه ده دا خبرو کوشش دي ولې دا کشر ماته مشکوک ونده کی ښکاری مشکوک ونده کی یاره کوګه ستا هر څه کې کاری کنه مشکوک نه دي کنه د تا شاپټ دې جون جون ما د ښکاری کې ته پکې بسکټ مسکټ یو لا سر راځي اوګي ولر کوګه تا باندې جوړ ما ځان د پراټه نه ده خوړلې ا دې کړه دې لکه زی دی وو دې ښه تکړه شي